Naitwa Cleophas Alex, naishi Lemela. Kwa mujibu nilipokuja hapa nikakuta nika, nika, nika nilimkuta huyu mzee huyu kwenye mahindi huyu ameshindwa kutoka, unaona, alikuja usiku kwa kaiba mahindi, ila kwenye kuondoka ikashindikana, unaona. Kwa hiyo hadi mwenye shamba amekuja amemkuta mwenye shamba, akamwambia ondoka, nimekuruhusu ondoka, na mahindi yako uliovuna iba, ondoka nayo chukua, ila imeshindikana, imeshindikana kuondoka mpaka kitendo cha ah, anachukua, anahamisha, anaweka hapa, ah, hadi anakuja kufika barabarani hapo. Kwa hiyo imeshindikana, hawezi kuondoka. Mwenye shamba aliweka dawa, yani kwenye kwenye kwenye shamba hili kuna dawa, kwa hiyo down ndio imemzuia yeye kuondoka huyo mwizi. Unaona? Hatua leo ichukua mwenye shamba ilikuwa ni hatua hivi. Baada ya yeye kufika. Alikuja akamkuta mzee, akakuta kama unavyomuona mzee mwenyewe mwizi jinsi alivyo, hawezi kumlipa mwenye shamba. Mwenye shamba nadhani ameona hivyo. Akaona sasa mtu mwenyewe ndio huyo, hata kama nikisema nimpeleke kituo cha polisi hawezi kunilipa. Kwa hiyo mwenye shamba amemruhusu wewe ondoka tu, ondoka na mahindi yako. Kwa hiyo ndio jukumu la mwenye shamba mwenyewe. Unaona? Nasikia amempa msaada mpaka kumvusha ng'ambo ya pili ya barabara, lakini jamaa imeshindikana. Imeshindikana mpaka amemvusha amesha alikuwa ameng'ania mle, toka usiku watu wanakuja wanakuta mle, unaona. Kwa hiyo yani ameshindwa hadi kuvuka mtaro mpaka wamempusha, unaona, kumfikisha hadi hapa, lakini bado imeshindikana kuondoka, hawezi kuondoka, hawezi kuondoka, unaona, hawezi kuondoka. Kwa hiyo dawa zipo blazi. Kwa majina anaitwa Joseph Barasi Suma JKT Gani. Kwa ujumla mimi nimefika mida ya saa moja na dakika kama 15 hivi alikuwa anachuma mahindi, lakini katika harakati za kuondoka ameshindwa kuondoka. Nikawaulizia, vipi, mwenye mahindi yuko? Wakasema kwamba alikuwepo. ukamwangaza huku na huku, wakasema kwamba kashapanda bodaboda, kashaondoka. Basi kwa ujumla, mimi nilichokifanya nikawa kuna watu walikuwa na kati ya kujaribu kumzuru, lakini nikawaambia kwamba msimzuru kwa sababu kasharuhusiwa. Kwa wananchi wengine waliokuwa wanasema kwamba kasharuhusiwa kuondoka, lakini kashindwa kufanyaje kuondoka. Nilichokifanya mimi ikabidi nidhibiti watu wasimfanyie chochote kile, na nikamuuliza kwamba vipi mzee, umefika saa ngapi hapa? Lakini hakutaka kutoa sauti wala kuongea chochote kile.